Leo tumezindua akaunti yetu mpya, akaunti ambayo inaitwa Uwaridi account. Akaunti hii ni hususani kwa ajili ya wanawake wajasiriamali wa Kitanzania. Akaunti hii inalenga kumwinua mwanamke mfanyabiashara, mjasiriamali wa Kitanzania. Akaunti hii haina makato yoyote ya mwezi. Pia mteja anaweza kutoa pesa kwenye akaunti bila kukatwa pesa yoyote, lakini pia anaweza kuangalia salio lake bure bila makato yoyote. Pia akaunti hii haina uh, makato yoyote kwenye SMS alert, nikimaanisha ujumbe mfupi wa message kwenye akaunti yako. Uh, tume, sisi kama benki ya akiba tumeamua kuzindua akaunti hii wiki hii tukienda sambamba na maadhimisho ya, ya, ya siku ya mwanamke duniani ambayo yanaendelea wiki hii na mwezi huu mzima ili kutoa fursa kwa wanawake wafanyabiashara na wajasiriamali ili waje wafungue akaunti kwa malengo ya kukuza biashara zao, lakini pia na kupata fursa mbalimbali za kibenki kwa urahisi uh, kama huduma za kidijitali za kibenki, mikopo na huduma mbalimbali ambazo benki ya akiba inatoa. Kwa kusema hivyo, naomba kuhamasisha wanawake wote wa Kitanzania na wajasiriamali kuchangamkia fursa hii kuja kufungua akaunti hii ya Waridi ili waweze kupata maendeleo mbalimbali mbali kwenye jamii. Happy Women's Day, karibuni sana benki ya Akiba. Asanteni.